Jaque mate no pudiste hacer Molinar esa ah, mira aquí Batallando tácticas que nos harán ganar The game es la meta y no nos detendrá Maja negra es la que tú querías provocar Tácticas inútiles que no te harán pasar Soy maestro, tú la alumna lo sabes muy bien Enfrentarse a mí es inútil, me protejo bien Jaque es lo que querías hacerme Pensaste que jugando vencerías Qué molestia, qué mentira Pero yo ya te superaría en el juego hay que ser muy precavido No siempre se gana con mentiras Soy maestro, tú la alumna Tus mentiras yo ya me las sabía Ya, ah, vete lejos Si esto ya se ha acabado Y esto ya se terminado ¿Puedes tú ya superarlo? You're my love and you're my only one When I'm with you I feel like you're my only one And I can be your only one, Just stay one But at the end you were the only one who bought me all Let's go to the game and the crisis This is way up starting Alright, vete de aquí, supéralo Déjame en paz, ya te olvidé Pasado es, ya agobia más que estés aquí yo sanaré la cicatriz, pero por mí aléjate si te importé, demuéstralo, pero vete lejos de aquí. En el juego hay que ser muy precavido, no siempre se gana con mentiras. Soy maestro, tú la luna, tus mentiras yo ya me las sabía. Me dañaste y la seguís cagando. Me rogas, pero es demasiado. And you pick me up, and you put me down, and you turn me up, then you turn around. ¿Cómo puede haber tanto descaro? Dímelo que aún no lo agarro. Perdón viejo, allá, allá, acá, con razón, el descaro de la sociedad. Let's go, alright, just go, please go, oh, oh, oh, oh amor. Vete lejos de mí, por favor, yo te quise y fui fiel, te aprecié y lo sabías, lo supiste bien, lo supiste bien, lo supiste bien. Empieza el juego, tú creías conocerme, mis jugadas predecías, pero tú ya no sabías. Fuiste mi amor y fue único Cuando contigo estuve, supe que fue único No me arrepiento pues la experiencia fue especial Pero al final tú la tuviste que embarrar Let's go Alright Just go Please go oh, oh, oh, Amor Vete Lejos De mí favor, jaque mates lo que quieras hacerme Pensaste que jugando vencerías Qué molestia, qué mentira Pero yo ya te superaría En el juego hay que ser muy precavido No siempre se gana con mentiras Soy maestro, tú la alumna Tus mentiras yo ya me las sabía